listo, gordo. Sos petiso y gordo y todavía te achicás, pero pelea la vida. Pelea la vida un poco. No te pongas así. Pelea, no es eso, pelea. Dale. Si sos gordo, gordo, gordo, petizo, gordo, petizo y feo. Y hoy día eso no paga, no paga. Hay que ser linda, así como yo. Viste, linda, alta, delgadita. Porque eso, eso es lo que eso es lo que le gusta a la gente. Si sos así como vos, no servís para nada, no servís para nada, nadie te quiere. Mira, en las redes, vos sabés cuántos seguidores tengo yo, en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook, en todo tengo. Y vos mirate ahí, ni un celular tenés, ¿eh? no ganás ni con celular. No es que no puede ser, pero resolvete en la vida No quiero quiero vivir más aguantando Pero no, es que no es así, de achicar, de achicar de nada, no. Hay que agrandarse, hay que agrandarse, hay que hacerse, ¿viste? Yo soy fallo, yo soy de lo mejor. Tenés que tener alta la autoestima porque soy primero yo, segundo yo y tercero yo.